сымапсымап күмүш түстөгү ак металл бөлмө температурасында суюк сымап кургак абада кычкылданбайт суу менен кислота щелочтор менен реакцияга кирбейт бирок нымдуу абада күкүрт жана оксиддик кабык менен капталат сымап жана анын бирикмелери өтө уулуу